ხშირად მესმის კრიტიკა, რატომ არიციან და არ სწავლობენ ქართულენას ეროვნული უმცირესობების წარმოადგენლები? რატომ არ სწავლობენ თუ რატომ ვერ სწავლობენ? იმიტომ რომ ქართული ენის კვალიფიციური მასწავლებლების დეფიციტია. ქართული ენის არცოდნას უკავშირებს საბჭოთა წარსულს და გამოცდილებას. როდის გვასწავლის და არ ვისწავლეთ? როდის? ხო? ჩვენ გვინდა მოსწავლე მოდის პირველ კლასში და ის ხვდება პირველად ქართულ ენას და ეს მისთვის არის უცხო ენა და ფინანსავლის მას მას სასწავლო საუკეთესო შემთხვევაში ერთი მასწავლებელი ნუ საუკეთესო შემთხვევაში ეს იქნება ქართველი მასწავლებელი თუმცა დღეში მხოლოდ ერთი საათით ხო ერთი გაკვეთილით ეს არ არის საკმარისი მოდი მაინც ვიტყვი იმიტომ რომ მათ არავით არის მხარდამჭერი გარემო შემდეგ სახლში აღარ აქვს მე როგორც ახლა მასწავლებელი დღესაც ფიქრობ რომ ბოლომდე არ ვარ ინტეგრირებული იმიტომ რომ სულ ჩაკეტილ გარემოში ვიყავი, ჩაკეტილი საზოგადოება იყო, ურთიერთ თანაცხოვრება არ იყო. თანაცხოვრების დროს ისწავლება ენაც, კულტურაც, ისტორიაც, ყველაფერი, მაგრამ როდესაც არ გაქვს შენ კომუნიკაცია, ურთიერთობა, რაღაცნაირად გაუცხოება ხდება ეთნოსებს შორის. მეინის წოდნა ისეთი რამეა, რაც შეიძლება გაიზომოს, ხო, თქვა სხვადასხვა კოლევებით, რომ ჩავატაროთ ორთაობაში კოლევა და ავიღოთ ჯგუფი 25 წლამდე ახალგაზრდები და სიტყვაზე 40 წლის და ზემოთ ახალგაზრდები, ადამიანები, დავინახავთ, რომ 25 წლამდე ასაკის ადამიანებში ქართული ენის ცოდნის დონე და კომპეტენცია ზოგადად მაღალი იქნება. ძალიან ძალიან უნდათ. გვემშობლებმა დაინახეს ეს საჯროებას. ახლა ნელ-ნელ იხსნება კურსები, თუნდაც იყოს კერძო და ბადარა ბავშვები დიდი დადიან კურსებზე, ხო, სკოლის გარდა და მე მგონია რომ უკვე ბადარა ბავშვებმა უფრო გარგათიციან ქართული. ანუ ცოდა ენის მწოდნე ახალგაზრდობა იზრდება. იქიდან გამომდინარე, რომ შობლებმა არიციან ქართული ენა, შესაბამისად ვერ ეხმარებიან შვილებს და ამ შემთხვევაში შობლები იძულებული ხდებიან, რომ შვილები მიიყვანონ სათემო ცენტრებში, საგანმანათლებლო ცენტრებში, თუნდაც რეპეტიტორებთან. ეს ყველაფერი ფინანსებთან არის დაკავშირებული და ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო ენის შესწავლისთვის მოქალაქემ არ უნდა დახარჯოს ფული. თავიდანვე საჭიროა ბაღების თემა წინ წამოვწიოთ. რადგან წინა სასკოლო მსაობა აუცილებელია ამ შემთხვევაში. ჩვენ სოფელში მაგალითად ეხა ძალიან ჭირს უტრანსპორტობის გამო, ეს ცენტრიდან დაშორების გამო, თქვათ ბევრს არ მოუწყვება ხელი საბავშვო ბაღების სარგებლობაზე. შემდეგ უკვე პროგრამა რასაკვირველია. ეს პროგრამა ეხლა ძალიან კარგი ნაბიჯები გადაიდგა და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ აი უახლოეს მომავალში ეს კარგ შედეგებს მოგცემს, რომ მათ უკვე იქ ისწავლონ ქართული. იქ დახვეწონ მქონეს უნარები და რაღაც უკვე საუბარ როცა იქნება პირველი კლასიდან უკვე კარგ სტარტს ავიღებთ. მაგალითად სკოლებში ძალიან ბევრი მასწავლებელია რომლებსაც ახლა ეთხოვენ ქართული ენის სწავლას, მაგრამ ის ვერ ისწავლის ასაკიდან გამომდინარე. გარკვეული ბარიერებია ვერ ისწავლის და როგორ შეიძლება ვაიძულოთ თავის დროზე უნდა უზრუნ უზრუნველოთ. სოფლებში ისე დგას პრობლემად მასშტაბებელთა კვალიფიკაციის განსაკუთრებით აქ გამოყოფდი იმას რომ ზოგიერთმა კადრმა თვითონ არის ის ასე ვთქვათ ქართული საკმარის დონეზე და თვითონ როგორ ასწავლის ხო მოსწავლეს და შესაბამისად მასშტაბებელთა რაოდენობაც ამ ამ კუთხით წარმოადგენს პრობლემას და ალბათ სახელმწიფომ დამატებით უნდა ეცადოს რომ მეტი კვალიფიციური კადრების ასე ვთქვათ მოზიდვა შეძლოს რო როცა დაგვეხმარებიან ვისწავლით რადგან ვიცით სხვა ენა და სამწუხაროდ ქართული არა, ხო? მონდომება ეთემის მხრიდან არის ძალიან დიდი საჯურეობა. ხედავენ, უბრალოდ ხელმისაწვდომი არ არის სამწუხაროდ. კიდევ გიმეორებთ, რომ სკოლაში 35 წუთი არ არის საგმარისი. ხო, აი ამ სკოლაში, სადაც ახალი მოყვებით, ორი სექტორი მოქმედებს, ქართული და არაქართული სექტორი. პირველი ერთი რომ მშობლებს რომ უნდათ მარნეულში ქართული რომ ისწავლონ, იკვეთება იქიდან რომ ძალიან მზარდია ქართულ სექტორზე მომართვიანობის და მოსწავლეთა შემოყვანის, ხო? მეორე რაც შეეხება არაქართულ სექტორს, აქაც განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ქართულს და მშობლები, ასე ვთქვათ, ეთხოვენ სწავლებას და სკოლაც დილობს რომ ეს სერვისი მიეწოდოს იგივე ჩვენ ყავს კონსულტანტ მასშტაბლებლები ორი კონსულტანტ მას სამი კონსულტანტ მასშტაბლებელი რომელიც აქტიურად ასწავლის არაქართულ სექტორზე და ამავდროულად თანამშრომლობს სხვა კოლეგებთან რომ ეს სწავლების ხარისხი სწავლასწავლების ხარისხი გაიზარდოს წარმოიდგინეთ 30 წელია გასული მაგრამ არაქართულენოვანი სკოლებისთვის მშობლიური ენის და ლიტერატურის ეს ციგნი ჯერ კიდევ მეზობელი ქვეყნიდან ჩამოდის. ანუ ჩვენ ვერ შევქმენით საქართველოსში ამ სკოლებისთვის სახელმძღვანელო ძალიან моноეთნიკური ტიპის დასახლება არის და ქართველი ვარ მხოლოდ მე. წარმოიდგინეთ სკოლაში ერთი ქართულის მასწავლებელი ვარ, ქართველი ქართულის მასწავლებელი. თქვენ წარმოიდგინეთ ეს არ არის საკმარისი. რასაკვირველი არ იქნება წარმო საკმარისი, იმიტომ რომ სხვა გარემო მათ არ აქვს. ახსნათ იზოლირებული გარემო, ისევ ამ ენის ბარიერთან მივდივარ და რაც უფრო მეტი ქართულენოვანი იქნება, ვთქვათ, ეს კიდევ დაგვეხმარება. როცა სკოლაში დავიწყეთ მუშაობა, სისტემაში ხარვეზები უფრო კარგად დავინახეთ და ვიფიქრეთ, რომ მოდი სკოლის კარდა, სკოლის მერე ახალგაზრდებისთვის შევთავაზოთ დამადებითი კურსები და ალტერნატიული განათლების მოდელი, ანუ არაფორმალური განათლების ფორმატით ვასწავლოთ, ერთმანეთს გავაზიაროთ ცოდნისა და გამოცდილება. ჩვენი ორგანიზაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელია, ნუცა დიმიტრაშვილი. მისი დახმარებით ვასწავლით ქართულსაც. აი, ცალ-ცალკე ასაკის წარმომადგენლებისთვის გვაქვს ქართულენის კურსები, დაწყებითი კლასის მოსწავლეებისთვის ცალკე, აბიტურიენტებისთვის ცალკე, დედებისთვის ცალკე. ანუ გვაქვს სალაპარაკო კურსები, რომელიც ლაპარაკობენ მიღებულ ცოდნას, აზიარებენ ერთმანეთს, სხვა და სხვა მეთოდოლოგიის გამოყენებით ვასწავლით ქართულს და მე მგონია, რომ 6 წლის განმავლობაში საკმაოდ პევრი გამოცდილება და პევრი შედეგი გვაქვს ამ მიმართულებით. პრობლემის გადაჭრის გზად მე განისახება მულტიკულტურული ბანაკების შექმნის იდეა. ეს უნდა იყოს არაერთჯერადად, არამედ თქვა უნდა გრძელდებოდეს საფხულის არდადაგებზე, სამთრის არდადაგებზე და უნდა იყოს ჩართული სომეხი, აზერბაიჯანელი, ქართველი მოსწავლეები. ისინი ისწავლიან როგორც სახელმწიფო ენას, აი ამ რეალურ საკომუნიკაციო სიტუაციაში, ავთენტურ სიტუაციაში, ასევე თქვა ეს დააჩქარებს ამ ინტეგრაციის პროცესს, რაც ესე ძალიან გვინდა. ინტეგრაცია არ არის ცალმხრივი. ამიტომაც ორივე მხარე უნდა იყოს მონდომებული და უნდა კონდეს სურვილი. პირველი რიგში ის, რომ ჩვენ არ ვიცნობთ ერთმანეთს კარგად. გონია, რომ ვიცნობთ, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. ეს პროცესი არის დროში გაწელილი და ასე ვთქვათ, ერთი ხელის მოსმით ეს არ მოხერხდება. ფიქრობ, რომ ბუნებრივი პროცესია და ეს გზა უნდა განგლოს განვლოს ჩვენმა სახელმწიფომ და საზოგადოებამ. მაგალითად ჩვენი სოფელი არის 35 კილომეტრის მოშორებით, ხო? საჯარო ტრანსპორტირება არ არის სამძოხარო და ხშირად ვერ ჩადიან მარნიულში. ასე რომ ეს ენის ბარიერა დიდათ იგრძნობა მეტად ჩანს სოფლებში ვიდრე ქალაქებში. ჩვენ გვინდოდა ის რომ ზაფხულის პერიოდში თუნდაც იყოს ორი თვე. ორი თვის განმავლობაში გავაგეთოთ გაცვლითი პროგრამები. აზერბაიჯანულენოვანი, სომხურენოვანი ახალგაზრდები, აბიტურიენტები, აბიტურიენტებმა იცხოვრონ ორი თვის განმავლობაში ქართულ ოჯახში. კარგად გაიაზროს აა რა როგორ ქართული ლიტერატურა, ქართული ისტორია, როგორ ლაბარაგობენ, რას ჭამენ, რომელი მუსიკას უსმენენ, ხო, უფრო კარგად ისწავლიან ამ შემთხვევაში ქართულს. მე რო ჩავიდე თბილისში, ხო, მე ნაგლებად ლაბარაგობ და ის არის რა, მაგალითად თუ რამე მჭირდება, ქართულად შემიძლია საუბარი. ძალიან აინტერესებს, აი, საიდან ხართ? აზერბაიჯანიდან ხართ ისწავლ ის არის უნივერსიტეტს როცა დაამთავრებ დაბრუნდებით ვეუბნებით ვუხსნით არა ჩვენ ადგილობრივები ვართ საქართველოს მოქალაქეები ვართ, ქართველი აზერბაიჯანელები ვართ. ამიტომაც ჩვენ გვინდა ბაგაბაღიდან დაიწყოს ეს ყველაფერი. ბაგაბაღებში, ქართულ სკოლებში აზერბაიჯანელების შესახებ სომხების შესახებ, რომელიც არიან საქართველოს მოქალაქეები, უფრო მეტი ინფორმაცია, რომ როცა გავიცნობთ ერთმანეთს, დაბნეულობა არ იყოს ორივე ეთნოსის შორის რა, სადაური ხარ? ბიჭო, აკაური ვარ მე. თქვენაირ ვარ, უბრალოდ დიდი მანძილიც არ არის, რა 75 კილომეტრი აქედან თბილისამდე, ხო? ამიტომაც ჩვენ გვჭირდება ნამდვილი ინტეგრაცია.